Hey, Chica! Hm? Magst du Pizza? Chica liebt Pizza. Schau mal, Luca mag auch gerne Pizza. Magst du Corncrafter auch? Nein. Warum? Hier ist meine Pizza.